a Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto recebeu no passado dia 17 de março Jamail Larkins, um jovem empresário norte-americano recentemente considerado pela revista Forbes como personalidade em ascensão na categoria abaixo dos 30 anos. A visita resultou de uma iniciativa conjunta entre o Núcleo da Aeronáutica Aeroespacial e Mobilismo e a FEU, e de um convite da Embaixada dos Estados Unidos da América em Lisboa. Larkins conduziu uma pequena palestra que deu a conhecer a sua visão de modelo de negócio, a venda fracionada de equipamentos, mais conhecida por time sharing. We do everything from selling airplanes to managing airplanes to now having a new product that's called fractional ownership for personally flown airplanes. So with fractional ownership, you can buy a piece of that airplane and get access to it just like if you owned it yourself. But instead of having to pay $800,000 for it, you only have to pay $100,000 for the same cost for it. Descendente de famílias humildes, Larkins começou a voar aos 12 anos, suportando os custos das aulas através da venda de materiais de instrução de aviação e de equipamentos apresentados em exposições e feiras. Em 2006, com apenas 22 anos, formou uma joint venture com um corretor bolsista com o objetivo de vender aeronaves da aviação geral. Atualmente, a sua empresa, a Shenzhen Air, tem uma receita anual de 8 milhões de dólares e afirmou-se como distribuidor líder regional para os aviões movidos a motores de explosão. I knew that I wanted to be a pilot. I knew that I wanted to be involved inside the aviation industry. Larkins fez questão de deixar uma mensagem de incentivo a todos os jovens empreendedores, referindo que basta acreditar e trabalhar para que todos os sonhos sejam possíveis. So, I was 13 years old and I was writing major Fortune 100, Fortune 500 companies, telling them that I was going to give them a lot of advertising and publicity. I honestly had no idea how to do any of that or what that even meant. Um, fortunately, a few of them did say yes. So I don't think the ones that said yes really did it because they thought they were going to get a great business investment out of it. But I think they just wanted to help a 13-year-old kid that had a dream.